важко насправді. Ми що ми поспали годин по 4, 6 таке то. Я не впевнений талант, але насправді ліг. От третій? Ти що гониш, чувак? Взагалі поспав? Ідіота кусок. Ми ж їдемо. Ладно. Це як я, це як я. Його третій, коли їхав. Вишкода. То... Зараз почне, зараз почнуться справжні пригоди. Давайте будемо на зв'язку. Що, видно, що я спав три години? Да? Я думав, ти о третій ліг. зараз 6.25. Ми починаємо їхати бачити трасу Київ-Львів. Нічого цікавого. Стандартна ситуація. Так. Тобто тривіальна насправді задача для автостопника. І так, коротше, як буде працювати, це відеоблог. Щодня ми будемо поперемінно століком мінятися. Хто буде камераменом? Сьогодні камерамен більш-менш я. Відповідно, ви будете бачити більше толіку. заповіді автостопника в тому епізоді. Сьогодні для вас перша заповідь автостопника. Вставайте рано. Сел на КамАЗ, думаю, что мне эти автобусы. И, короче, <laughs> поставил 10 пачек. Он говорит, с Полтавы еще не курил. <laughs> Все, счастливо, ребята. Спасибо добраться. вам огромное. Всё, Спасибі. Хорошої вам дороги. вам тоже. Щасливої дороги, спасибі. Слухай, каска це дуже корисно, можна головою бити. Ми ну, хлопці непривередливі. Так, спасибі. Виїхали. Їдемо. Так. Сюди їдемо. В е, Шотландію? Так. Так. Ось так і будемо їхати всю дорогу. Порядок? Ну. А що там в Шотландії? Там у нас конференція буде. Так, точно багато казати, бо насправді ось наша друга машина нас підвозить майже до Львову. Е, дуже кльовий чувак. З ним про багато чого говоримо. Я не знаю навіть як. Знаєте, як буває люди, з котрими про все на світі говориш, говориш, не можеш наговорити. так. Ось. А там десь була, вирубився, сюди спав. А тут якби ви стояли цьому селі, там, де ми стоїмо, тут чули дівчина. Як помітив, як нам розказав цей хлопець, тут поряд спиртзаводи, тут дуже так несе Прагою. О, Прагою? Прагою, так. Прагою. Не Прагою, Прагою. Прагою. І Братиславою. Братиславою. То ви чули, да? Перша заповідь автостопу вставати рано. Але треба висипатись перед цим. Тому що автостоп штука непроста. Он дивіться, Але класно. Да. Он дивіться на Антоху. Це антиприклад того, як треба висипатись. От, до речі, важко. Я хочу щось активного робити, діяти. щось. Я зрозумів, що просто їхати, аби побачити вже все достатньо. Треба вже тепер подорожувати автостопом заради цікавості. Про нашу подорож, там і сайт, там і все. Там можете в інтернет зайти. А є як зайти в сайт? А ось ось ось до адреса. Pankranian.com Дуже дякую, хлопці. Як вас звати? Я Толік, а це Антоха. Нічого нема до кави. Нам дуже приємно, вона гарна. Так у нас Навзаєм. Ось, е, ми з цією людиною приїхали тільки що 450 десь. Більше? Так. Майже півтисячі кілометрів перетнули добрий шмат України. Ну і, на жаль, як в автостопі доводиться певно мене прижатися, тому що шляхи розходяться побільше привітних, нормальних, добрих людей. Дякую вам. Далі вам дякуємо за дорогу. Нема за що. Спасибі. <laughs> Оп. Все, поїхали. Ну, ось нарешті ми майже біля Львову. На тій самій точці, де колись Антох. Буквально кілька тижнів тому Антоха знаходився. Так. Ви ти бачите, і яку ти теж проїжджав. Так, яку я просто проїжджав повз. Ось, так що Перша ділянка маршруту Київ-Единбург е, на території України, це Київ-Львів. І я і Толік Київ проїхали тренувально. То вона пройшла вельми успішно. Так. Сьогодні було весело, цікаво. Ми поспілкувалися з досить таки унікальними людьми, яких просто так не зустрінеш. Е, Так, їх було лише двоє. Але вони, вони наповнили цей день і скоро підемо Львів. Там теж буде день, там теж буде цікаво. Наразі на своєму блогу ми ділянку Київ показуємо хоча б трошки українського автостопу. Таким чином е, як працює в нашій країні. Тому що далі поїдемо в Європу там це дійсно буде відрізнятися. Там зовсім по-інакшому. Хей, я. Привіт, Антон. Це Анна. Толік. Дуже приємно. Що пише? Зміститься. Вот. І ще багато виникає таке питання у глядачів, де ж автостопники ночують, да? Ніде. Вони сплять. І що вони їдять? Так що шанс треба? Нічого, вони їбать. Зараз зваримо пельмені. Покажи пельмені. Я в'їжджаю в пельмені. так. І все буде файно. Так, насправді голоду не бувати. Так, так що цей день він для нас видався дуже добре. Він підходить до кінця. Ну, тебе футболка такого самого кольору, як стіл, як корзина. Як все в цьому світі. Добро має зелений колір. Негарня є. Негарня є. Хавка є. Все, давай там. Давай. Да. Але треба висипатись перед цим. Тому що автостоп штука непроста. взял разговорник и читает. У вас есть пиво? Она, нету. Он читает. Вот